مرحبا اصدقائي طبعا بهاي الفتره انا ما راح اقدر اسافر ولا راح اقدر اقدم لكم نفس الفيديوهات اللي كنت اقدم لكم اياها قبل بسبب كورونا كورونا, كورونا. فيروس كورونا فبما انه انا ما راح اقدر اسافر بهالفتره ولا راح اقدر انزل لكم فيديوهات فقلت اشرح لكم شويه عن مرض الكورونا وطرق الوقايه من عنده وبنفس الوقت شنو الاعراض اللي تصيب الشخص لما يصير به الكورونا الله يبعدنا ان شاء الله يلا حبايب قبل لا نبلش الفيديو انزل اشتركوا بالقناه يلا اوكي هسه خلينا نبلش ونبلش باول شيء واللي هو اعراض المرض اعراض مرض الكورونا هي شيء مشابه تقريبا لاعراض مرض الانفلونزا يعني نفس الشيء وتقريبا يمكن حتى ماكو اي اختلاف بيناتهم واللي هي القحه والرشح وضيق التنفس وارتفاع درجات الحراره هسه خلينا نحكي على الدول اللي صاير بيها المرض واعداد الناس اللي ماتوا واللي تعالجوا من المرض وبنفس الوقت اللي هسه صاير بيهم لحد التوقيت اللي نزل بيه الفيديو هسه المصابين بالمرض 89254 حالة واللي ميتين بسبب مرض الكورونا 3048 شخص بس بنفس الوقت اللي متعالجين من المرض هم 45393 يعني تقريبا نسبة الوفاة من مرض الكورونا ما يعادل تقريبا 2% يبقى الناس يقولون انه دير بالكم من المرض ودير بالكم انه لا يصير بيكم شيء او انه لا تموتون او هاي كل الفيديوهات اللي تشوفوها على اليوتيوب وهاي اغلبيتها تكون هي مو حقيقيه مثل ما تعرفون انه هو المرض اول ما انتشر انتشر بالصين ولحد الان اكثر دوله مصابين بالمرض اللي هي بالصين ومثل ما شفتوا هواي فيديوهات اغلبيتها مو حقيقيه والمشكله انه الناس تصدق بهاي الفيديوهات وواحد من عندهم اللي انتشر انه البنيه هاي اللي قاعده تاكل الخفاش على اساس انه الصينيين لانه ياكلون كل شيء فصار المرض من وراء الخفافيش وهذا الفيديو اللي انتشر انه على اساس هاي البنيه لانه قاعده تاكل خفافيش وانه من وراء اكل الخفافيش انتشر المرض وهذا الشيء مو صحيح وحتى هذا الفيديو اصلا مو بالصين هذا المكان بمدينه بلوى اللي هي بالفلبين اتوقع فهذا الفيديو ما له دخل نهائيا بالكورونا ولا له دخل بسبب انتشارها ومثل ما يقولون الناس ان المرض اجى من وراء اكل الخفافيش وهذه المواضيع كلها فهي كلها عباره عن اكاذيب يعني لا تصدقوها نهائي وارجع واقول لكم لحد توقيت هذا الفيديو اليوم تسجلت اول حاله مصابه بمرض الكورونا بالاردن الاشخاص اردنيين الاصل آه، كانوا رايحين سياحه بايطاليا ورجعوا على الاردن وبعد ما رجعوا حطوهم بالحجر واكتشفوا ان هم مصابين بمرض الكورونا. ولا شيء انا روحت من ايطاليا قبل اسبوعين كنت انا وصديقي. نعم. ورجعنا وما كانش فيه وقتها الحجر كان صاير بموضوع الكورونا في ايطاليا وما كانش فيه شيء اصلا بايطاليا فبعد ما روحنا بسبع او ثمان ايام طلعت انه ايطاليا فيها حالات كورونا وشاكين بحالات فأنا بعديها بيومين أو ثلاثة من هذا الموضوع حسيت بحرارة وتعب عام وقلت فكرت انه يعني قلت من باب ان الواحد خليه يطمن رحت على مستشفى خاص في عمان فحصلت وبالعراق تقريبا وصلت يمكن تقريبا 12 او 13 حاله فالموضوع بلش يزيد بطريقه كلش سريعه ومو طبيعيه فلذلك لازم نشوف طرق للوقايه من هذا المرض هسه نحكي على طرق الوقايه اللي هي هاي الطرق البسيطه اللي هي ممكن انه تجنبك من هذا المرض ان شاء الله وهسه راح نحكي على ابسط الطرق للوقايه من مرض الكورونا كل الدكاتره سواء الدكاتره العرب او الاجانب اتفقوا انه لا تلزم خشمك او حلقك او عيونك او الوجه بشكل كامل بدون ما تكون مغسل ايدك او يفضل هم انه على مدار اليوم تظل تغسل ايدك بالماء والصابون والشغله الاهم واللي منتشره احنا عندنا العربي اخي ما داعي للبوس او المصافحه خلاص خليكم مثل اليابانيين بس من بعيد وخلاص خلاص يعني بس من بعيد السلام عليكم وعليكم السلام المن هسه المصافحه والبوس هاي ما داعي على الاقل حتى لو بس بهاي الفتره تجنبوها وهمين لازم تركزون على الاشياء اللي تاكلوها لازم تكون اشياء تقوي المناعه والمشكله الاكبر انه المرض ما راح يبين بالفتره اللي انت تكون انعديت من عندها يعني راد لك تقريبا من 14 الى 20 يوم يلا تبين عليك الاعراض فلذلك تشوف انه بالمطارات او بكل مكان يحطون غرف للحجر يخلون بيها الناس تقريبا لمده 14 يوم يلا يدخلوهم وهذا الشيء طبعا كله سلامتكم وسلامه الناس اللي موجودين داخل الدوله وطبعا مثل ما تعرفون انه مدينه ووهان هي اكثر مدينه منتشر بها المرض حاليا بس اكو شخص بريطاني عايش بمدينه ووهان ولحد هسه ما طالع وقاعد ينزل فلوجات داخل المدينه وكل يوم دا يشوفكم انه شلون دا يطلع وايش دا يسوي وهذا الفيديو راح احط لكم اياه هسه شوفوه. هاي هاو ار يو ماي نيم از بن كافنر I live in Wuhan, and today I'm going to go to the shop. One mask, another mask. Apparently this mask actually doesn't do much, but two masks is always better than one. And the silliest thing. Got a big backpack. Got a big suitcase. وشوفوا من دا يطلع حوصل يقت يروحون يتسوقون من مكان ياخذون جنط كبيره مع السفر على مود يحطون بها الغراض ويرجعون للبيت لانه ما يقدرون يتسوقون كل يوم. Got the backpack extra. وهيك يا اصدقاء نكون وصلنا لنهايه الفيديو حبيت اسوي لكم شرح بسيط عن المرض وعن الطرق البسيطه اللي ممكن تجنبك انه يصير بيك هذا المرض وهيك يا اصدقائي نكون وصلنا لنهايه الفيديو واذا عجبكم الفيديو راح احط لكم هنا الاقتراحات تقدرون تكتبون بيها اذا عجبكم او لا واذا عجبتكم اصلا نطرح انه مواضيع ثانيه واذا اي احد يخطر بباله انه يقترح موضوع ونحكي بيه بالفيديو اللي جاي راح احط لكم اياه هنا فوق اكتبوا لي اذا هاي نوعيه الفيديوهات راح تعجبكم او لا ويا ريت لو هم بالكومنتات تكتبوا لي اذا عندكم مواضيع تريدون نطرحها ونسوي عليها فيديو Bye bye.